来年には東京オリンピック2020が開催されますよさこいで川崎を日本をそして世界を盛り上げたいそんな気持ちでこの演舞を作りました踊り子気合入ってるかそれではご披露いたします古きを訪ねて新しきを知る鳴高2018 東京川崎を盛り上げろ 一文字 よさあさあよろしければお客さんのお手拍子お心拍子お願いします D O O O 夜の天を仰ぐ花胸が高鳴るその後は東京はありがとうございます